אני בשוגג עובר לזיפ את מה שיש לי להגיד, אני אגיד מאז ומתמיד נגד המחוק והניסיון היחיד הוא להרוג חי עד שיסומן בגריד השרור הכי קשוח שתקריא JC full volume Rap אורגנל בלדניה ידי לקרב אצבעות די למלחמה הבאה להיות רגוע, סבלני הסיבה שלא מצליח כי זה לא אני על שלי למצוא כוסית ותגיש אינסטרומנטל היפופיה בחסות קייצ'י סיסטר יום אבוא ותוכל לראות שלפעמים שווה לנסות בסטודיו, סביבה ידיעה מאה אחוז עם הרומי והסיס, אך אם זה ריאלי דיס, זו פאק בן של מלך ותרמית של מקאבלי, מים אתגרים חזרה קרחנה, לשנן את הפסוק אח שלי אתה בסדר, העולם גם يا شاكين طلع بلو يتعمل كجنسي سجن فوق أبدا سيولا بلو لما تعد يا صوب يا فخم لا إبدا سكلي كي ما غاخي مفهول يا خمك אני בעייתי שלא חוזר לכלא נשמע בזי בייבי, no matter what אומר motherfucking self, ללא צורך באליבי מול העולם המזוין זה שוב אני זהו שוב אני Get the system, boy, impassive Sound DVD, nou nou te ki zła jest światem Bez się nikachem Zielony na maca Ja mam całe, całe, mam wakacje do domu